Слухай, тату, знаєш, просто спогади лишають слід. Я, здається, вже доросла, бачу зовсім інший світ. Віднайду потрібне слово з поміж неважливих слів. Я, мабуть, уже готова говорити без тонів. Зрозуміла, що багато, сотні тисяч є причин, щоби осудити тата і сердитись на мужчин. Та вдалося зрозуміти, що таких, як ти, нема. Доки ти живеш на світі, не прийде моя зима. Можу, я образив чимось найдорожчого з людей, не спиняючи лавину слів, що вирвали з грудей довелось не раз питати, чому так, як не усіх, може відповіді дати тільки той, хто знає їх. Ти не раз, як льотчик збитий, мовчки падав з висоти. Як я міг тебе судити, не прийшовши те, що ти, куди виросло би его, до яких іще вершин, коли б не спитав у мене щось подібне, ти мій син. є, як жива вода, та татові слова. Добре, що ти є, як жива вода, та тобі слова. Усвідомлюю провин, зазирну минулі дні. Ти ж не маю половини з того, що віддав мені. Я з нуля почала жити. Ти пішов із мінусів. Ми тепер з тобою квити або квіти на вікні ти мав, мій рідний тату, тільки холод і війну, те, що змусило страждати, перейшло у сину. Вже тепер немає шансу, те, що розділило нас, ти у стані декадансу, і мене торкнувся час. Добре, що ти є, як жива вода, тато мій слова. Добре, що ти є, добре, що ти є, як жива вода, тато мій слова. Віри, що ти є, як жива вода, татові слова, добре, що ти є, як жива вода, татові слова. Добре, що ти є. Добре, що ти є. Добре, що ти є як жива вода, та тобі слова Добре, що ти є, як жива вода, татові слова. Добре, що ти є. Добре, що ти є.